here here اینجا here come here jack come here jack come یعنی آمدن و فعل در ابتدای جمله آمده حالت امریه come here بیا اینجا جک داره اشاره میکنه مثلا به پسر کوچولوش come here جک بیا اینجا جک come here جک come here جک please sit here please sit here please لطفاً sit نشستن here اینجا please sit here لطفاً اینجا بنشینید please sit here please sit here